parece que quiere forzar el. ¡Oh, oh, oh! Madre, oh. que ha hecho Esto Esto Semedo, corre Semedo, no ha salido la pelota, insiste Semedo, atención a Messi, no puede. La segunda jugada la toma. A ver, primeiro um desborde notável. Olha o Moisés, que jogada para cima do Wesley. Cartoleiros mais aliviados nesse momento, porque o Bruno Henrique vai entrar e tem muito cartoleiro aqui. Para entrar eh, na formação de Jorge Silas, vai ser a primeira substituição do lado dos Azuis. Grande trabalho de Machado. Precisamente logo depois de ter visto o cartão amarelo a sair o angolano. exclusive to the 12 para después Perdón, no entiendo. están ganando 3 a 2. Falta 15 minutos. ¿Por qué 真的平球转身过人，漂亮！Внешне, я имею в виду, справа в опорной зоне Берге, 25-й, Грошовский, 17-й. Pessoal, o Wolverhampton ataque muito rápido e conduzido por Raul Ribeiro. Uma forma como aguenta, aguenta aqui. Newcastle. Joseph Martinez cuts back inside. ситуация, которая возникает у бьющего футболиста. из Wanda, I don't know Para Bustos, Bustos para Piscini. Benítez por adentro, va Benítez. Palacio también en el área. A ver lo que hace. Segala. Chega para oficial que Fiji é absolutamente decisivo para o gols e uma assistência entrada de Adel Taranto. Hier in der Gruppe C Brasilien wird seiner Favoritenrolle im ersten Spiel jogo. dar a da Silva desperdiçar. Era bola de passe é dans sur les buts de Rose. Thiago Silva qui est passé, c'est bien fait de la part de Portugais. Le ballon à ras de terre, renvoyé avec. Euh, Dallas qui trouve une solution avec Bamford. Bamford sur euh, le côté droit au milieu de, de joueurs de West Et on revoit l'excellent travail notamment de. Doing it so well. Mm. Pleasement. Mm. Trying to please him. Come Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me.